तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो क्या डाल भी लिए बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा सालो खराब शुरू करते हैं बिना किसी बक्सन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर यही सब करने आए थे हम लोगों का कर लो पुलिस पुलिस के पास भेजना पुलिस के पास मम्मी भी जानती है इसकी पापा भी जानते मैं नहीं मानता नंबर अभी नंबर दो कॉल करो किसका नंबर दूं मैं पापा का तो अपना कॉल करो कॉल कर कॉल कर फोन कॉल कर कॉल कर शिवर हेलो तुरंत कॉल कर हाँ भाई सुन ना सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे अरे लड़के लोग घुस गए हैं बंदे लोग को कॉल कर दे शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना बुलाना तो बुला बुला किसको बुलाने तो बुला कॉल कर मैं नंबर दे रहा हूं कॉल रहा तुम लोग तू बेबी पहले जा तू बाहर निकल मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ पार्टी बदल लिया साला खाना बेबी सुनना लो ओए खाना कौन सा पड़ता है यहाँ का क्या बोला तूने खाना कौन सा पड़ता है यहाँ का well done well done I got broads in Atlanta मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकी